core. Eh, Romeo, Romeo. Romeo. Yo. आज लाज शर्म से छोड़ दे सिमरन तेरा ड्रीम है मेरे एंट्री मेरे सोए भी नहीं दुनिया से सुने हैं किसे तेरे जाने क्या आएगा किसे मेरे सीधे अपने दिवाली जिया मेरे कैसे पानी पानी हो गए DJ M Core